marie école Yann Michel, Bonici Karim, Modestie Michel, Sakeni Marie, Salomon Pierre, Daniel Piquet, Fichébli, Oise Bévez, Agnello Philippe, Delay Stéphane, Yana Marie, Pilar Elisabeth, Antonini, Antonini Marie-Ange pouvoir en gros Julio Jean-Michel, pouvoir à euh, Henri, Henri, Maki Edith, Langlais Marinette, pouvoir à euh, Monsieur Viano, Lanza Catherine, pouvoir à euh, Madame le maire, Léon Babatri, pouvoir à Madame Wachi, Basini Alice, Salou Abder, pouvoir à Basini Alice, Pronesty Dominique, pouvoir à Madame Renuchelli, Mercurio Frédéric, Rofani Brigitte, pouvoir Madame Sakeli, pour pouvoir Madame Chinka, Giro, euh, Ricardi, Evelyne, Chalvin, Eric, euh, pouvoir Madame Ricardi, Chinka, Gisèle, Crépin, Robert, Mirandon, Gilbert, Présent. Crépin, Charline, pouvoir M. Crépin, Président, Jean, vous excusez, Falcou, Jean-Noël. Présent. Donc je vous invite à désigner comme secrétaire de séance Mme Bonincelli, qui est contre, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Euh, nous allons passer à l'ordre du jour, approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 juin 2017. Est-ce que vous avez des remarques oui. Pour un droit de suite, s'il vous plaît, concernant la poste qui devait s'installer euh, Ivo et Léna. Elena. Est-ce que vous avez un engagement ferme de la part de la Poste ou pas encore euh, Non, là il s'agit du vote du procès verbal. Euh, c'est pour un droit de suite, vu qu'on en avait parlé la dernière fois, justement, mais c'est dans le procès verbal. Je vous donnerai des, réponses. Euh, Lors des questions orales, peut-être Voilà, au prochain, prochain conseil. donc, approbation du procès verbal du conseil municipal. Contre Il s'abstient Merci. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions d'article l 21 22 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article l 21 22 vu la délibération du 23 avril 2014, complétée par la délibération du 23 mai 2014, il est demandé au Conseil municipal en prendre des décisions municipales suivantes 1706-0119 du 8-06-2017 au 1707-0167 du 20-07-2017. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser Sur la poste, mais je n'ai pas le droit. Euh, ordre du jour numéro 3, achat de matériel alternatif au désherbage et l'entretien d'espaces verts avec le pesticide demande de subvention à l'agence de l'eau, la Fiche. Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités sont particulièrement concernées par l'interdiction d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques, excepté les produits de biocontrôle, ceux utilisables en agriculture biologique et à faible risque. À cet effet, la ville a élaboré un plan de gestion différencié, ainsi qu'un plan de désertage communal applicable à l'ensemble des espaces publics communaux. Ceux-ci sont en cours de finalisation. Le Conseil municipal a, délibéré le 20 juillet 2016 afin de solliciter l'aide de plusieurs partenaires afin d'aider au financement de ces études, étape préalable à l'obtention de soutien financier à la Chambre matérielle. L'objectif est de réduire la pollution engendrée par les pratiques de désherbage actuelles des espaces publics en adaptant l'entretien sur chaque espace géré par la mise en œuvre de méthodes alternatives efficaces. Pour répondre à cette problématique, il a été réalisé un des pratiques d'entretien actuelles et un inventaire de zones entretenues, On travaille avec les agents du centre technique municipal et les entreprises intervenantes pour le compte de la ville. Une classification des espaces en fonction du risque de transfert vers les ressources en eau. Une définition des objectifs d'entretien, en concertation avec les acteurs locaux, un niveau d'exigence d'entretien propre à chaque site a été défini afin de passer du stade de torticole sur l'ensemble de la commune à des entretiens raisonnés en fonction de la situation et des usages de chaque site. La ville peut ainsi compenser des coûts liés au changement de pratique en limitant le temps passé par les agences sur l'entretien de certains secteurs où les exigences paysagères sont plus faibles et en concentrant les efforts sur les espaces où ces exigences elle peut également favoriser la biodiversité sur certains secteurs en réduisant la pression d'entretien et en laissant la végétation se développer de façon raisonnée. L'élaboration de cette, stratégie d'intervention et un plan d'action s'appuyant sur le diagnostic réalisé. La préparation d'une méthode de suivi de la démarche. Cette législation entraînant une démarche de gestion susceptible d'entraîner une vision inhabituelle des espaces un plan de communication est également en fait de réalisation afin d'apporter à la population locale et touristique des éléments d'information. De plus, pour répondre à ces nouvelles pratiques d'entretien, des acquisitions de matériel adapté sont nécessaires. Le montant de ces, acquisitions a été estimé à 43 500, donc seront euh, prises en charge à 80% par les subventions. L'agence matérielle est susceptible d'être subventionnée par l'agence de l'eau. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme le maire à solliciter le concours financier le plus élevé possible de l'agence de Pas de question. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Euh, numéro 4, subvention de fonctionnement en 2017, Madame Moitié. Lors du vote du budget primitif 2017, le 4 avril, les subventions 2017 ont été attribuées conformément à la liste annexée au budget. Il est proposé au Conseil d'attribuer une subvention complémentaire au Centre communal d'action sociale à hauteur de 20 027 euros. Il est donc demandé au Conseil municipal, vu le rapport relatif aux subventions de fonctionnement pour l'année 2017, vu l'article l 23 7 du Code général des collectivités territoriales de décider d'attribuer au Centre communal d'action sociale une subvention complémentaire d'un montant de 20 027 euros, de dire que la charge correspondante est prévue au chapitre 65 du budget 2017. Des questions Des questions qui contre, qui s'abstient merci. Délibération numéro 5, Société publique locale spl Sofia, rapport de gestion 2016. Monsieur Père. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, conformément à l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et, euh, et de leur groupement d'actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. Il est donc précisé que la commune de Valoris n'a pas d'opération en cours confiée à l'ESPEL SOFIA. Il est proposé maintenant au conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport de gestion de l'exercice 2016 de la SOFIA et de donner quitus à l'administrateur représentant la, collectivité pour l'exercice 2016. Le rapport a été mis en, en annexe. Voilà, Madame le maire. Des questions Pas de questions. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 6. Bilan, cession et acquisition bien immobiliers année 2016, Monsieur Piano. Le conseil municipal est informé de toute cession et acquisition de biens immobiliers effectuées par la commune ainsi que celle opérée par une personne publique agissant dans le cadre d'une convention avec la commune. Elles doivent être portées à sa connaissance conformément aux dispositions de l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales. L'ensemble des actes réalisés à ce jour sont communiqués dans le respect des textes précités répertoriés dans le tableau en annexe. Annexe 1, acquisition et vente de 2016 et annexe 2, convention en partenariat il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication annuelle des acquisitions et cessions immobilières concernant l'année 2016. Alors je vais vous compléter quand même les annexes parce que pour ce qui est la convention de partenariat, c'est ce, les montants acquittés par le PF PACA dans les deux opérations qu'on fait avec eux. Hein, c'est-à-dire que sur Rayon de Soleil, ils nous ont ont racheté pour 2,4 millions et sur les de Valoris, sur 1,3 million. Ah, ça, il fallait savoir lire le tableau. Les autres, euh, oh, sûr, c'est sur acquisition. Et le tout petit morceau qui a un par russe, c'est euh, suite à. Quand on a recalibré la voirie avec les services techniques, euh, il y avait eu une erreur avec un propriétaire, donc on a régularisé pour un euro et on a remis les choses comme il fallait. y a des questions Pas de questions Il est euh, Donc, passons au point 7, Convention publique d'aménagement, bien de retour en mai 2016. Par délibération en date du 16 7 2002, le conseil municipal de la ville de Valoris avait confié la requalification du centre ancien à la CENIVAL dans le cadre d'une concession d'aménagement. Celle-ci étant arrivée à son terme le 30 juin 2017, comme il y a les biens en retour, conformément aux articles 13 et 23 de la Convention. Il s'agit prioritairement de biens immobiliers dont les montants sont en dessous du seuil de consultation obligatoire par la douane des évaluations domaniales à savoir un garage, un pas du cabanon 25 000 euros, 45 euh, de Pépambelle, euh, le LOE pour 36 000 euros, c'est un appartement, une maison 8 et des tours, bon, elle n'est pas dans ce super état, donc vous voyez le prix. Euh, Loueur à 5,49, 49 c'est 49 000 euros. 14 rue 45 000 euros. 55 de 50 000 euros. 8 rue de la Fontaine, 3 000 euros. 4 rue de 13 rue Bon, le tout fait un montant de 315 000 euros. Donc ça, vous l'avez compris, c'est tout ce que la Sénival a rénové pour le compte de la ville. Elle a acheté son propre, et là on les rachète. Les décisions suivants du fait de leur montant feront, l'objet d'une demande de consultation auprès du service des domaines qui est en cours. Leur acquisition est toutefois proposée au prix d'achat de céder par la CELIVAL dans la limite de l'évaluation franco-belge. Un immeuble rue des Grands Rors à, des à 500 et une maison de rue des Grands Rors à 290 000 euros, ce qui fait un total de 482 500 euros. Ils ont proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des biens cadastrés BZ-119, BW368, BW388, BW370, BW306, BW373, BW228, BW334, BW298 et 300, euh, BW300 est ici dessous et dans total de 315 000 euros d'approuver l'acquisition des liens cadastré BW 458, 455 et 456 décrit ci-dessous et d'un montant total de 482 000 euros dans la limite de la validation de ces prix par le service des domaines. D'autoriser M. Villadois, je vous délégué, à engager toutes les démarches à signer tous les documents relatifs aux actes et effets ci-dessous exposés. Vous avez des questions Pas de Qui est Merci. Point 8, transitions du commerce 16 avenue Clémenceau, cahier des charges, Monsieur Président. Dans la perspective de, préserver l'équilibre de la variété de l'activité commerciale dans le centre-ville de la ville de Valoris, non, la ville de, <coughs> dans, la perspective de préserver l'équilibre de de la variété de l'activité commercial dans le centre-ville, la ville de Valoris a fait l'acquisition sur une décision de préemption en date du 28 juillet 2016 d'un fonds de commerce localisé Saint-Luc-Georges Clémenceau à Valoris, à l'enseigne La Pignate, c'est à côté du coiffeur René, cadastré BW755, immatriculé au registre du commerce d'Antilles sous le numéro 426 278 12. L'acte de cession est intervenu le 25 octobre 2016, conformément au disposition légale, l'avis de Valoris souhaite rétrocéder ce fonds de commerce selon le cahier des charges établi qui doit être approuvé en conseil municipal. Un avis de rétrocession sera publié par la commune pour appel à candidature. La rétrocession fera ensuite l'objet d'une délibération au conseil municipal indiquant les conditions et les raisons du choix du concessionnaire. Du cessionnaire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le cahier des charges de rétrocession CNC d'autoriser Madame le maire et son représentant à engager les démarches à signer tous les documents relatifs aux actes et effets ci-dessus exposés. Des questions Oui, simplement, euh, la préemption et l'achat du local étaient vraiment sur les de façon à pouvoir maîtriser ce qu'il y avait de la Et euh, ça nous permet de lancer un appel à candidature. Voilà. Donc on n'aura pas forcément un traiteur euh, on va essayer. L'idée c'était quand même de maintenir donc ça nous permet, avec la délibération, de pouvoir, de pouvoir faire un appel à Pour avoir l'eau, valorise, location, commerce de couche, euh, commerce de bouche voilà, L'idée c'est de maintenir. Si on ne peut pas maintenir, s'il n'y a pas de retour euh, intéressant dans ce sens, là on va basculer et ça nous permet aussi de basculer sur une occupation artistique. Parce que l'idée, bon, effectivement, c'est de récupérer le commerce pour euh, avoir des possibilités d'accueillir tous les artistes, puisqu'on a une liste qui est longue. Euh, pour autant, là, spécifiquement, on est demande quand même euh, des usagers. Euh, on va faire un appel à candidature, on va voir ce qui revient, si c'est intéressant, pas intéressant, a pas viable, parce qu'il faut quand même se faire des gens Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, ben, on ne se pas sur un, un commerce, donc plutôt pour des artistes. Mais on est obligé de passer en délibération je ne c'est pas pour avoir des questions, vous entendez par cohérence, parce que le haut, attends, ce serait plutôt en relation commerciale pure, et euh, après, vers le bas de l'avenue, avoir, euh, comme vous dites, des potiers, des artistes, euh, voilà, et réserver le haut à des commerces, comme je sais, euh, charcutiers ben, secteur de produits d'entretien pour les services communaux, marchés publics, autorisation de signature, Madame Les services municipaux utilisent le produits d'entretien et pour la réalisation de certaines missions de services publics. Jusqu'en 2016, ces fournitures étaient commandées via deux marchés publics. Produits d'entretien en montant 80 000 euros TTC par an à l'entreprise Papone, sacs poubelles pour un montant de 11 000 euros TTC par an à l'entreprise Interpac. Les marchés étaient passés pour deux ans et le montant total de commandes réellement payées a été de 102 700 euros par an. Les produits spécifiques aux cuisines, pour eux, ne donnaient pas lieu à un marché. Les commandes étaient passées pour un montant de 11 700 euros TTC par an. Le groupe de travail a donc été monté avec les services utilisateurs afin de tenir compte au mieux de leurs besoins, d'ajuster en conséquence les bordereaux des prix et de tendre vers le recours à des produits moins nocifs pour les utilisateurs et l'environnement. Un nouveau cahier des charges a ainsi été monté en supprimant les produits dangereux ou interdits ou en limitant leur usages pour la mise en place de doseurs et les besoins ont été répartis en silos afin de permettre à la concurrence de mieux jouer. La consultation a été placée sous le format suivant. Procédure d'appel d'offres ouvert avec une consultation au niveau européen en application des articles 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Allotissement par regroupement en famille de produits comme suit. Lot numéro 1. Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène, maximum annuel 22 000 euros hors taxe. Lot numéro 2. Fourniture de matériel d'entretien et d'hygiène, maximum, maximum annuel 118 000 euros hors taxe numéro 3. Fourniture de produits en papier, maximum annuel 26 000 euros hors taxe. Fourniture de vaisselle jetable, maximum 5 000 euros hors taxe. Lot numéro 5, fourniture de sacs poubelles, maximum 9 000 euros hors taxe. Lot numéro 6, fourniture de produits spécifiques pour cuisine, maximum 53 000 euros hors taxe. Les contrats seront passés pour une durée de 1 an à compter de leur modification renouvelable tacitement d'un limite de 4 ans. Les critères de sélection des offres ont été fixés comme suit valeur technique 50%, prix 40%, délai maximum de livraison 10%. La valeur technique étant appréciée pour certains lots au regard d'échantillons testés par les services utilisateurs. La publicité a été lancée le 17 mars 2017 au bulletin officiel des marchés publics, au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la ville AWS. À la date limite de remise des offres, au 4 avril 2017, plis ont été reçus dans les délais d'entreprises suivantes Interpac, Abena Frontex, Paredes, Adelia, Distream, Bapon, Toldis, SNC ECI, Nice Équipement Service et Sud-Est Chine. Le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l'ouverture des prix et à l'enregistrement des offres le jeudi 27 avril 2017. La commission d'appel d'offres, qui s'est valablement réunie le vendredi 7 juillet 2017, a procédé la présentation de l'analyse réalisée par les services municipaux au classement des offres par application des critères. Pour les lots 1, 3, 4 et 5, comme suit, l'attribution des lots 2 et 6 comment se faire l'analyse des offres est encore en cours. Lot numéro 1, premier, Nice équipement service. Deuxième, Colpis. Troisième, patronne. Quatrième, District. Donc le lot 1 est attribué à Nice Équipement Service. Lot numéro 3. Premier, Nice Équipement Service. Deuxième, Col Nice. Troisième, PAPON, Quatrième, Parédès. Cinquième, Adélia. Sixième, Distri. Septième, Sud-Est Chimie. Huitième, SNC. Donc attribué également à Nice Équipement Service. Donc c'est le lot qui a le plus de réponses. Lot numéro 4. Premier, Nice Équipement Service. Deuxième, Papon, Troisième, Abena et l'euro 5, qui n'apparaît pas, c'est le Il y en a 4 qui ont été attribués, le 1, le 2, le 3 et le 4. Il manque une page. Je vous demande un instant de patience. Les sacs poubelles, donc. Fourniture des sacs poubelles, Interpack, Cette génération Interfac, donc Interfac, Interfac euh, 94-73, arrêté conforme, indéniable conforme, patron de 91-14, code 7709 et le test de l'autre Interfac. Le municipal du code du collectivité de l'article l 21 vu les articles 42 de l'ordonnance numéro 2015-199, numéro 5, c'est bien donc Interpac, premier, deuxième Papon, troisième 4 quatrième Sud-Est Chine. Les par et Adéga étant déclarés non conformes. Le représentant du pouvoir adjudicateur a contrôlé le 13 juillet 2017 les pièces de candidature des entreprises par conséquent, sa décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché public correspondant à Nice équipement service pour les lots 1, 3 et 4, à Interpac pour le lot 5 et 6, Et donc demander aux conseillers municipaux d'autoriser Madame le maire à signer les pièces des marchés correspondants, y compris les modifications en cours d'exécution du contrat, qui furent pendant sa durée. Il est donc proposé au conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, notamment Article l 22 21 6 e L'article 42 du l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les articles 67 et 68 du décret 2016 360 du 25 mars 2016 relatif au procédure de d'offres ouvert, considérant l'avis d'appel d'offres à concurrence lancé par la commune en date du 17 mars 2017 les 10 offres présentées à la date limite de la remise des offres par Interfac, APK, Brex, Paredes, Avelia, Vistrine, Parpol, Colis, SNCEC, Institut Service et Sud-Est Chimie. considérant le rapport de l'analyse de l'appel des offres et le classement opéré par la commission d'appel d'offres lors de la séance du 7 juillet 2017, considérant le délai d'appel de la candidature en date du 13 juillet 2017, d'autoriser Mme le maire à signer les pièces contractuelles des marchés passés avec Mix Équipement Service dans le siège social et à zone industrielle à France, impasse numéro 2, bâtiment numéro 3, 06 340 Matinité, représenté par Madame le reste, pour les mots 1, 3 et 4, Interpac pour le siège social ici, 518 route de Blanche, 14 Centrale, Torquenet, représentant M. Carrasco pour le lot numéro 5, pour une durée d'un an à compter de leur notification de trois fois pour une période équivalente. D'autoriser Madame le maire à signer toutes les notifications contractuelles sur le nombre d'exécution des contrats sous Les crédits destinés au financement de ces dépenses seront attestés au budget des, exercices concernés. Donc, vous avez de Oui. Juste un mot très rapide pour dire ma, satisfaction et vous remercier. Lors de la passation du précédent marché, j'avais justement euh, proposé qu'il y ait des, produits plus respectueux de l'environnement. Votre délibération va en ce sens, donc euh, je la vote avec, grand plaisir. Donc, euh, nous allons voter qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point 9, fourniture de produits d'entretien pour les services communaux. Ah non, c'est bon. Oui, non, je suis désolée. Oui, non, c'était simplement dire que vous aurez ce complément d'information lundi, hein, puisqu'il vous manque, dans pense, à tous une page. Donc on mettra ces, page pages complémentaires euh, dans vos casiers. Point 10, fourniture de repas en maison froide des services pour la restauration collective municipale, marché public, autorisation de signature, Madame Fiche. non, Madame En 2016, la commune de dans les établissements de petite enfance. L'entreprise de restauration collective Elior a été retenue au terme de cette procédure comme présentant l'offre la nuit À la date anniversaire du contrat, la commune avait décidé de ne pas conclure celui-ci. Aussi, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée dans le cadre des articles 42 de l'ordonnance du numéro 2015-899 et 27 et 28 du décret numéro 2016-360 relatif aux procédures de marché public des services spécifiques permettant de recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant d'achat réalisé pour certaines prestations, dont la restauration scolaire. Le dossier de consultation a été reconduit avec le même niveau d'exigence qualitative, ce qui a permis de fixer des critères d'analyse relevés comme suit valeur technique à 40% et offre financière à 60%. Le marché ne comporte ni l'eau ni tranche et donnera lieu à des bons de commande sans fixation d'un montant minimum et maximum de il sera passé pour une durée d'un an renouvelable une fois. Pour rappel, la prestation est prévue pour fourniture, pour fournir une base de 236 000 repas scolaires et 42 4290 pique 24 000 repas ALSH et 5 550 pique 47 000 repas pour la petite enfance. Une publicité a été réalisée au cœur officiel des marchés publics B au journal officiel de l'Union européenne, JOUE, et sur la plateforme de dématérialisation de la vie, AWS. À la date limite de reprise des offres, fixée au 3 juillet 2017, le pouvoir adjudicateur a enregistré et ouvert les deux prix reçus dans les délais de Sodexo et Lyon. Le cabinet assistant à maîtrise d'œuvre de la commune, a présenté un rapport d'analyse sur la base duquel les négociations ont été engagées avec les deux candidats. La demande des négociations étant accompagnée d'un questionnaire sur les éléments de l'offre concernée avec une remise des réponses au 18 juillet 2017. Au fil du rapport d'analyse, le pouvoir adjudicateur à procédé au classement et à l'attribution en fonction des critères visés ci-avant, établi au règlement de la consultation, et l'a présenté en commission municipale de l'éducation du 24 juillet 2017. En conséquence, le classement est établi ainsi, premier ayant, deuxième sélection. Le marché public est donc attribué à la société Ayor Restauration et Enseignement direction générale PACA, 1 rue Albert Cohen, CS 30011, 13321, Marseille, Silex 16, comme ayant présenté de la nuit vivante. Il est donc proposé au Conseil municipal, plus le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-21 finalement, les articles 42 de l'ordonnance numéro 2015-899 et 27 et 28 du décret numéro 2016-360 relatifs aux procédures de marché public, notamment aux services spécifiques. Considérant l'avis d'appel public à concurrence lancé par la commune en date du 9 juin 2017, et les deux offres présentées par Sodexo et Elior à la date limite de remise des offres fixée au 3 juillet 2017. Considérant le rapport d'analyse des offres et le classement opéré par le pouvoir adjudicateur, d'autoriser Madame le maire à signer le marché pour la fourniture de repas et la gestion du service de restauration scolaire et périscolaire comprenant également la gestion pendant les vacances de l'ensemble des ateliers, avec l'entreprise Société Elio Restauration Enseignement, Direction Générale PACA, Rue Albert Cohen, CS 30011, 13321 Marseille, CEDEX 16, avec émission de bonnes commandes sans montant minimum ou maximum et pour une durée d'un an reconductible une fois engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en œuvre de la bonne exécution de la présente délibération et du contrat, y compris les avenants ne modifiant pas l'économie générale de celui-ci. Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ce marché sont inscrits au budget du, présent exercice et au budget prévisionnel 2018. Des questions oui, le... Alors, on, on m'a dit que ça a été envoyé par courriel. Oui, juste pour euh, avancer quelques points, parce que sélectionner le, le prestataire qui, qui, a triché peut paraître étonnant parce que pour rappel, Elior a, triché sur, euh, sur les labels, notamment l'application de label rouge et de label bio, parce que vous avez effectué euh, un contrôle attentif, vous l'avez remarqué, ça a donné lieu à des pénalités à hauteur de 40 000 euros qu'ils n'ont pas contesté. Et à la fin de cette procédure, c'est vrai que c'est un peu étonnant que ce soit Elior qui soit retenu. Pourtant, au vu des éléments que vous nous avez euh, présentés, ce choix semblait s'imposer et je ne conteste absolument pas. Je dois dire qu'il s'inscrit dans une procédure qui a été bien menée, c'est-à-dire euh, contrôler le, délégataire, lui réclamer des comptes, et tout ça en se faisant accompagner par un, cabinet conseil pour au final prendre la meilleure des décisions possibles, qui n'est pas forcément une solution idéale, mais c'est la meilleure des, décisions possibles euh, pour, les habitants. Donc je voterai cette, cette délibération en formulant un vœu, euh, qu'elle serve de modèle et qu'elle nous incite à contrôler tous nos délégataires de la même manière, je pense bien sûr euh, au port, euh, au stationnement, euh, à l'assainissement, etc. Il y a juste eu un petit raté concernant la restauration collective, il concerne le, CCS. CCAS. Madame Moitry, je ne comprends pas en fait pourquoi vous n'avez pas réclamé que le marché restauration collective soit lié, que le, justement que la, restauration du CCAS soit liée au sein du marché avec la restauration collective. Et je comprends encore moins pourquoi vous avez fait le choix d'un délégataire autre que celui, euh, que celui d'Elior. Donc euh, ma question était simple, c'est que s'est-il passé pour que ce raté se produise lier les deux, euh, justement, les deux la, passation de marché, on aurait pu lier le contrat CCAS et le contrat restauration collective. Il y avait quelques semaines de décalage, je ne pouvais pas. Pour les mois, Donc là, je suppose que l'année prochaine, ils seront liés, les, deux marchés. C'est prévu. C'est dans les tuyaux, nous sommes en train de réfléchir, je crois que ça va se faire. Je pense que ce sera une bonne chose. D'autres questions Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 11, billet Free Evans, programmation culturelle Minotaur convention. Dans le cadre de l'organisation de sa programmation culturelle annuelle de spectacle se tenant au Minotaur, situé l'espace policier Francis Huget, des billets vont être mis en vente via Internet et via les réseaux de vente privée. Cette prestation sera fournie par la société billetterie en ligne pour le compte de la ville et donne à la délivrance d'un mandat de vente et à une rémunération du prestataire via un prélèvement d'une commission publique. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme le maire à signer la convention relative aux prix avec la société Mizemans après accord de M. le trésorier municipal. Qui est Qui s'abstient Merci. Trois entrées des spectacles de saison culturelle du Minotaur. Dans le cadre du développement de l'attractivité de la commune, un certain nombre d'actions doivent être réalisées chaque année, parmi lesquelles une saison culturelle qui débute au mois de septembre de l'année en cours et va jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Les spectacles programmés sont produits dans les locaux de l'espace Poésie en sujet au Minotaur. Afin de faciliter la gestion de la billetterie et la planification, il est proposé en application de l'article L2122.22 du Code général des collectivités territoriales de déléguer à Madame le maire de fixer par décision municipale les tarifs pour chaque spectacle organisé par la ville dans une fourchette comprise entre 2 et 50 euros, suivant le type et le coût de revient du spectacle. Une réduction de prix pourra être consentie pour les moins de 16 ans, les étudiants, les titulaires de la carte LOL, les titulaires de la carte privilège de port de refugement, port Canet-Rayon et les comités d'entreprise publiques ou privées. Dans le cadre d'une tarification exceptionnelle fixée en dehors de cette prochaine de prix, une délibération du conseil municipal sera proposée. Il est demandé au conseil municipal de fixer la procédure de tarification de billetterie en lien avec l'événementiel comme indiqué ci-dessus. Est-ce que certaines associations de la ville bénéficient d'un tarif préférentiel pour leurs membres Ou pas euh, Là, visiblement, ça n'est pas prévu. Donc, ça, ça concerne quand même surtout les groupes, les comités d'entreprise, pour l'instant, il n'y a aucune association de la commune qui bénéficie d'un tarif préférentiel, forcément. Oui, non c'est une chose que j'avais entendue, justement, qui m'avait étonné, donc je préférais... Euh... Non, c'est les comités d'entreprise qui Ah ben, c'est parfait. Pour le moment, ça fonctionne comme ça. Oui, les seniors euh, A priori, non. Euh, alors, euh, on pourrait, on pourrait intégrer, effectivement, c'est pas de ça. Il y a pas mal de gens qui pourraient en bénéficier. Euh, ce qu'on a fait avec euh, enfin, le partenariat Et dans le cadre de la semaine bleue, c'est on offre des spectacles, c'est une chose, mais effectivement, on peut, euh, regarder. la voilà, Après, il y avait l'idée de lier un spectacle avec un restaurant. il y a beaucoup de choses euh, à l'étude, il faut voir juridiquement comment ça se présente, comment ça peut s'organiser, s'encadrer, de manière à pouvoir bien gérer euh, toutes les options. Parce que c'est vrai qu'après, il y a une grosse partie administrative donc vous et apparemment euh, ça apparemment, ça des résultats, ça donne des résultats intéressants. Donc pourquoi pas aller plus loin Merci. Donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Euh, point 13, remise des prix au lauréat, du baccalauréat, donc je très bien, Madame Sakeli. Afin d'encourager les élèves militants de notre commune, il est proposé de fixer d'une mention très bien au baccalauréat. Un prix de 100 euros est proposé pour les élèves effectivement domiciliés sur la commune. Les crédits seront prélevés sur l'article 6714 prévu dans le budget de la ville pour l'exercice 2017. Il est demandé au conseil municipal de fixer un prix de 100 euros destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat. 17. Les questions 17. Combien 17. 17. 17. Point 14, répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques, convention entre la commune de bar et de sur Madame La réglementation du Code de l'éducation fixe la répartition financière des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes les villes de valoris le et de Bar-sur-Loup accueillent dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domiciliés dans ces deux communes. À ce titre, les dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées, comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la fratrie, etc. Il est donc proposé des conventions scolaires entre les communes de Valoris-le-Fugion et Bar-sur-Loup applicable à partir de la prochaine année scolaire 2017-2018 pour une durée totale de 4 années, soit jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, et basée selon les conditions financières fixées ci-dessous. Pour annuel pour l'année 2017-2018 à 1000 euros. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver les termes de la Convention 6 juin à intervenir entre les communes de Valoris-Bœuf-et-Jean et Barcelone, d'approuver le forfait annuel relatif au frais de fonctionnement appliqué aux communes de Valoris-Bœuf-et-Jean et Barcelone, fixé pour enseignement maternel et ou élémentaire d'un élève au titre de l'année scolaire 2017-2018 à 1000 euros, d'autoriser Madame le maire à signer les 10 conventions Point 15, construction poste de relevage sur la Saint-Bernard, convention avec la l'ASN La Fariboule, acquisition de parcelles, Monsieur Pénard. La commune de Valoris est engagée dans la reconstruction d'un poste de relevage chemin de Saint-Bernard à Valoris. Alors pour vous expliquer, on a un poste de relevage qui est juste à côté de la passerelle à la fin de Saint-Bernard en allant vers il est en zone inondable, il est souvent inondé et il a plus de 30 ans, il est complètement obsolète. Donc il faut absolument qu'on. Chaque fois qu'il est inondé, on a des problèmes pour remonter les eaux usées jusqu'au euh, cimetière de saint martin Donc il, avait été prévu de la remplacer et là c'est ce qu'on va faire. Pour ce faire, la commune doit acquérir une parcelle de terrain appartenant à l'association syndicale libre la Fargoule, qui n'est pas en zone inondable il s'agit d'une partie de parcelle cadastrée AT 260 d'une superficie de 66 mètres carrés. Un projet de convention entre la commune de Valoris et la SN La a été rédigé afin de définir les modalités d'implantation du nouveau poste de relevage et de préciser le principe de la vente à la ville du est nécessaire à cet équipement pour permettre le démarrage des travaux dans les meilleurs délais. Par convention, la SN La s'engage également à octroyer des servitudes de tréfonds au bénéfice de la ville pour réaliser le nouveau poste de relevage au réseau d'assainissement avec pause et regard de visite conformément au plan joint à annonce. Lors de l'Assemblée générale de la SL La du 24 juillet 2017, les propriétaires se sont prononcés favorablement sur le terme de cette convention qui autorise la ville à acquérir cette partie de terrain. Cette parcelle a été évaluée au prix de 25 000 euros, ce qui est le, le coût normal. Il faut savoir que ce, travail euh, représente à peu près 700 kg euros. Hein. un poste de relevage, c'est quelque chose de compliqué et de cher. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention telle qu'elle est présentée en annexe de la délibération, d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée AD 260 d'une superficie de 66 m située chemin de Saint-Bernard, appartenant à l'ASL La Farigoule, au prix de 25 000 euros conformément aux documents joints d'autoriser Madame le maire à engager toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs aux actes et aux dessus exposés. Donc nous en avons terminé. J'ai une question de Monsieur Falcou. Quel est le calendrier des travaux de la déviation, durée du chantier, livraison, installation des plantation, etc. Donc euh, la déviation, la durée du chantier, c'est 10 mois le fait d'avoir commencé euh, cet été permet de gagner deux mois. Donc ils imaginent que ce sera sur huit mois s'il n'y a pas des pluies euh, considérables. Euh, bah, la maison, voilà, c'est selon. Installation des murs anti des plantations, etc. Donc ça dans le sens avec l'éclairage, etc. C'est la définition du chantier. Il y a, deux giratoires hein, si aussi, je le vous dire. Donc un giratoire est à l'entrée de Genre, donc nous permet d'améliorer l'entrée de Genre qui est fortement demandée par les administrés, et un giratoire sur le point d'Imacier pour permettre la fluidité du trafic euh, et le contournement, parce que c'est pas vraiment la déviation, puisque c'est un contournement de la liberté, à la demande effectivement de tout le centre qui est saturé parce qu'effectivement, là, il y a un trafic absolument considérable pour remonter sur Valoris. Donc, il est souhaitable d'avoir une route aménagée. Donc, quand on est arrivé, le gros du travail était fait, puisque l'usage, enfin, tout le fond avait été déjà travaillé, et était prêt à avoir cette, euh, tranche-là de, finition de la voie avec des murs anti et des ronds-points on nous a mis une sécurité à l'entrée de Golfe jean qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on nous demande constamment des, des, des feux rouges, etc. qu'on ne peut plus installer parce qu'il y a une saturation des feux rouges. Euh, donc je pense que le giratoire naturellement obliger les, des automobilistes à ralentir à l'entrée de Golfe jean C'est à cet endroit-là où nous avons le plus d'accidents. Et en fait, vous le savez, beaucoup de riverains ont, regretté que les travaux débutent pendant la saison estivale, parce que c'est vrai que c'est la période où il y a le plus de nuisances. On a les fenêtres ouvertes et les nuisances de bruit, il y a plus de poussière, donc il y a un problème aussi. Là, vous nous dites que logiquement, il n'y aura pas l'été prochain, le tronçon sera livré. normalement, c'est avril la livraison. Nous n'y étions pas favorables, mais techniquement, pour une nous très compliqué, donc je, vais donner la parole à M. Jacques Marosa techniquement, c'est souhaitable de, le faire en saison sèche. Donc effectivement, c'est au-delà de nos espérances, c'est la plus sèche. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite, ils n'ont pas de, retard, ils n'ont pas d'obstacle. Et si ça continue et qu'on passe des, périodes de pluie raisonnables, ils vont aller très très vite et ils envisagent quand même de finir beaucoup plus tôt. L'idée, c'est de libérer très rapidement euh, le territoire euh, de manière à limiter serait début... Si nous avions fait autrement, effectivement, euh, on a calculé avec les ingénieurs, parce que je m'en suis émue, on a eu beaucoup, de réunions, euh, on allait sur l'autre saison. Donc c'était très, très intéressant. Donc là, vous dites livraison début 2018, quoi. Premier trimestre 2018, si tout se passe bien. Ah, dans tous les cas, premier semestre, avant l'été. Voilà, voilà. Il faut aller très, très vite et c'est la période sèche qui permet de travailler au mieux des intérêts et une information a circulé comme quoi le tronçon serait ouvert sans mur anti-bruit et que les murs anti-bruit ne seraient ajoutés que dans une seconde étape après des études euh, du conseil départemental. j'ai lu Eric euh, Ciotti le récemment, parce qu'effectivement, il a donné ce type d'information sur le bar, et il m'a dit non, non, il est engagé euh, derrière. Donc le, donc le tronçon sera livré avec les murs anti-bruit dès le départ. Oui, alors avec un délai, parce que c'est très très long, hein, comme vous l'avez vu, c'est des aménagements qui sont donc la réflexion aujourd'hui se fait sur le paysager, puisque vous me posez la question. Oui, exactement. Euh, parce qu'on a des demandes diverses et variées, donc de plantation de bigaratier, est-ce qu'il est opportun de les planter là, pas les planter là, est-ce qu'il faut faire une là Bon, là, c'est quelque chose qui se débat un petit peu avec tous ceux qui ont besoin de plantations de pays Euh, bon, euh, c'est nous qui allons vraiment piloter euh, ce paysager, parce que c'est vraiment au niveau de, la proximité des, des euh, la décision qu'on prend naturellement, à savoir quelles sont les essences qui sont posées. Donc pareil, le paysager sera fait avant la livraison. Je veux dire, quand, il y aura livraison du tronçon, on aura la route, bien sûr, on aura les murs ah, anti-bruit et le paysager. Tout en même temps, ça me paraît difficile, mais bon, ça sera temps. Hein. Je veux dire, ce sera les marchés, c'est toujours pareil, c'est les marchés, c'est très très long, il y a toujours de différents blocages. Je ne vais pas revenir sur le plan administratif, mais on est quand même bien là-dedans, c'est très très long. Et puisqu'on en est aux questions orales, peut-être que vous pouvez nous dire un mot de la poste, de l'installation de la poste dans les OLA. La poste, ça se négocie toujours. Bon, normalement, elle vient, elle, demande elle a des exigences assez importantes. Euh, donc, c'est la Sénival qui a, qui a ce marché-là qui négocie. Et bon, apparemment, euh, on est toujours sur. Euh, vous êtes toujours en phase de négociation, il n'y a rien de ah, signé pour l'instant. Il n'y a rien de signé pour l'instant, dans tous les cas. Euh, non, non, parce que bon, là, je vais voit que la Poste se désengage, avec ça m'inquiète un peu quand même. Euh, je pense que comme toutes les banques, parce que quand même, sans être une banque, il faut bien le reconnaître, mais enfin on voit bien des publicités pour des placements, etc. Donc on voit bien que la Poste s'oriente vers un service peut-être de placement, peut-être bancaire, euh, comme d'autres banques sont en train de s'installer euh, sur notre territoire, comme le Crédit Mutuel, parce que c'est un un lieu extrêmement porteur, me dit-on, économiquement, et que là, on voit bien qu'il y a des administrés qui sont là, et qui, donc quand les banques viennent, c'est bon signe. Bon, la poche, je pense, doit faire le même genre d'analyse que les autres banques. Donc, euh, je les incite fortement à venir, parce que nous avons un besoin. Merci. merci. Donc, je vous souhaite de très très bonnes euh, vacances et bien à la rentrée. Merci.